sub-zero. Is this how you show your loyalty, Jade? Katana, I... You follow me when I clearly wish to be alone. Then you upbraid me? I will not be scolded like some child. You need to be careful. I have never seen your father this angry with you. You are a princess. He expects more from you than I this. I know what he expects! We will talk later, when you are in more of a mind to listen. Princess Katana. I request an audience. Earthrealmers, you dare approach me. Hey, listen, honey. We don't want to fight. But we will if we must. You will learn respect. Round one. Fight. Teraz jest rozdział dziewiąty. To sobie sprawdzimy listę ciosów. Zresztą nagramy tutaj dwa rozdziały naraz. Rzut wachlarzami, wzniesienie, tonący wachlarzy. SAG. O, SAG. Wow, na typ je, na typ noju. SDU. Jak widzicie, ona też się uda źle bić. Bo ja jeszcze z Johnem Cage'em walczymy z Dodge Smoke. Nieźle. Kurde, a może nieźle namieszać. Johnny, Johnny, nachalony, chodź tu. Oła. O ty. Masz, tyle X-Ray. Prosto w czachę, ostrza. I jeszcze teraz oczy. Kurde. Ła, co ty mnie też skopałeś? AAU, SDU. is the thing. Wow, nie teraz Johnny. Kurde, Johnny Cage zabił mnie. Trzeba go zastanowić. Nastaniemy go, kurde. Zastanimy. No i teraz X-Raya, wypomnij sobie. Czachę i jeszcze tył głowy i oczy to jeszcze będzie trochę czasu. A nie, się zmienił na no, kiedy. O kurde. A słyszę Nie uciekniesz mi teraz. Uciekniesz. O ty kurde cwemu. Tak to wiesz co tym. Rozdział z... Boże, z... Rozdziałem. Sub-Zero był dość krótki. Wow. Kurde celu to nie bijesz tam. Czym się tak nie bije. Źle się gdzie nie bije. Znaczy ja raz się poszłem, poszedłem i, i jedną pobiłem. Ja, dobra, nieważne. Zginiesz teraz. Gały masz. Kitana wins. Round Fight. Dobra. Walczymy z nim znowu. Dalej. Dawaj Kitana. Kurde, czemu jakie lagi są tutaj czasami. teraz. Czekajcie, jaki ona tu jeszcze miała czas? Eee, szybkie przejście. SAT. A właśnie, wzniesienie. O. Czekajcie. Na nim tyle użyć. Eee, kurde, nie. Po co ja to zrobiłem? Nie widziałem, że miała taki cios. Mogłem go nie spożywać, gdyby było. Rozwaleni. Shao Kahn wants death to follow combat. I will give it to him. Perhaps Liu Kang was wrong about you. Or perhaps he sensed, as I do, that there is conflict within you. Thanks. Ow. You couldn't have seen that in one of your hot flashes? Something whispers to you that circumstances should be different. That you should be different. You are much more like Sindel than Shalka. But she is dead. My mother is dead, yes. Why do you... You need answers, Katana. I can help you find them if you will trust in me. Go to Shang Tsung's flesh pits. Much will be revealed there. The flesh pits? But I am forbidden to- Yes, you are. And why is that? I don't know. Tell me- You must discover your true path. Alone. Show yourself, Jade. I know you're following me. Again. Following you still. I know where you're going. I am ordered to prevent you from going there. And why is that? I do not question the Emperor's commands. Katana, please. Turn back. I cannot. This path might lead me to the truth. I'm sorry, Jade, but I will not allow you to stop me. Dobra, wróciłem. Teraz walczymy z Jade. Z siostrą Kitany, z to co skojarzyłem. Ona jest dość potężna. W sumie tak jak Kitana. O, nagle szybko, szyb, szybciej wszystko chodzi, tak mi się zdaje. No, szybko, szybko chodziło na chwilę. wygraliśmy z łatwością z Jade. Kurde, jestem w takim miejscu, w takim miejscu że mieszkam, że kurde sąsiedzi stukają, ja myślałem, że ktoś puka do drzwi. O, jest! X-ray na niej. Tył głowy. No, ostrze i oczy. Więc przebiliśmy jej oczy na wolno, kurde. Ła, też umiesz przywalić. No masz... O kurde. Przeswagnicę, przez ekipę i prosto w plecy. Tak, załatwmy. Załatwmy te obręby, pokonać siebie. Zaraz się rozwalę. O kurde, nie. No. Mówiłem. Zuli. I tried to warn you. This is something I have to do. co jeszcze tutaj nas spotka. Uuu, mięso. Jakieś rzeźne tu jest. jakieś ludzie w pojemnikach. Jakieś potwory. What the fuck? A tu jakaś dziewczyna. Też w tym. Yy, ma zęby jak baraka. Pewnie ma je rudzenki. to jest druga. Coś czerwonego tu Looks like me. Budziła się. Sister. Co? Ty masz być moją siostrą. Ale ci porąbało, kobieto. So pretty, so fair, so sad and alone. Come, let us be a family. Nie będziemy rodziną. You are not my family. You are a monstrosity. Round one. Fight! Boże, ta mielina to skurde co ze Street no, jakby tych bandaży nie było, to było co ona da. Walczymy z miliną, która jest Y, najwyraźniej jakimś mieszaniem genów stworzonym przez może, być może Shang Dobra, wbijemy im w pół głowy jednej trzy. I w oczy. Wow. Walamy ją. Spalona. Jak widzicie po jej ikonie tam przy pasku życia jej, to ona będzie miała jeszcze inny strój. Bo ten to jest jej strój alternatywny, czy jakoś tak. Wow. Przez to nie wyjść. Milina. Milina z Wydolina. Kurde. Co to było? Wow. Określona ma wkurzające teleporty jak w Scorpion. tak widzicie. Gorsza od Skorpiona, nawet jest szybsza od Skorpiona. Kitana Pozwolone. Farewell, sister. That is no way to treat your sibling. Despicable swine! Do you think my father will stand for this? These abominations you have created here. I am merely perfecting you, princess. As difficult as that might be. Silence! I will drag you before Shao Kahn by your pointed beard. Round one. Fight! Walczymy z kurde, będzie znowu tak widzę właśnie teraz, jak on kurde. Kurde, znowu będzie, będzie śmierć przez niego Nie, chodź tu. Wow. Spamerze zasrany. Kurde. Nie. i już ma cały HP stracony praktycznie. A teraz ma cały HP stracony. Nie jesteś już teraz taki mocny jak byłeś, kiedy byłeś tym starym dziadkiem. Jesteś mocny, jesteś teraz słabszy, kurde. przewalić umiesz. Ha, nie udało ci się użyć x zaspaniłeś mnie teraz. Kitana, no. 6000. Get up. You will stand before my father and confess your deeds. would not disturb you, Father, if this matter were not of utmost importance. I felt you should know what Shang Tsung has been doing as of late. This conjurer has created horrid replicas of me, crossbred with Tarkatan blood. One was alive and attacked me. Well done, sorcerer. So, you! My own father! I am your emperor! Your father was a weakling Adinian king. I annihilated him while merging his realm with Outworld, and took his queen as my wife. If only I had not allowed Sindel to convince me of your worth. But now I have a true daughter. Raiden was right. You have lied to me my entire life. Escort her to the tower. I will make an example of her. Yeah. Return to the flesh pits. Bring me my daughter.